kita sekarang berada dalam mulut Isai. Betul? Di sini, makanan yang kita makan oh. akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh. Oh. Huh, oh, jadi ini ialah lidah. <laughs> kamu semua Apa? Kau Isan, dia telah biji rambutan. Hah? Ish, ish, ish. Nenek aku kata, kalau dia telah biji rambutan, nanti pokok rambutan

perut dekat ni dalam perut dekat. Tidak! Tolong! Aku tak nak buka tu dalam perut. Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul, betul, betul. Hmm, tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan. Ah! Hei, ini gigi. Tapi, kenapa gigi ini hmm? kuning? Hei, mesti Esan tak gosok gigi. Ih, aku kosong, kan? sekarang berada dalam mulut Isai. Betul? Di sini, makanan yang kita makan oh. akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh. Oh. Oh. Jadi ini ialah lidah. kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Huh? Oh, esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Hmm. Sini, sini. Saya sudah jumpa. <laughs> Wah, tingginya. Hmm. Boleh main gelung gelap sangat kat bawah tu. Aduh! Sakit! makanan ni besar-besar lagi. Macam ni, bila Ihsan makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Oh. <laughs> Jadi makanan tak hancur. Oh. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu. Ada pun Penatnya cari Penat, penat ha, Penat Tu, ada dia ha, ha, Yalah Eh, apa tu? dua tiga dacin baru desa ada hmm. cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih bersih. Betul betul. Kita dah berjaya. Yeay, cikgu. Dah dapat kecil rambutan tu. Ha, bagus. Yeay. kamu semua boleh keluar sekarang. Eh, tapi gimana ya kita bisa keluar? Besar! Eh, jangan cemas. Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari. Hmm. Perasan tak? Makanan makin sikit. Ya. Oh, jauhnya. Biji rambutan tu pun hancur lah. hancurlah. Ha kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Isan. Kawan-kawan, tengok. apa nak buat ni? Masuk kau usus kecil tempat! Usus kecil? Waduh, waduh! Oh, ada bomnya! Bomless, bomless! Tapi tinggi! Macam mana? Ha? Tahu ke? Ha? Aku dah tak tahan. Jangan muntah. Saya tak suka. Saya tak suka. Panjangnya. Iya. Panjang usus kecil ni sama macam ketinggian bangunan tiga tingkat. pula ni? Sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Okey. Kau keluar. Jom. Jauh lagi. Bila nak sampai ni? Dah penat. Dah penat. Dah tak ada jalan. Ya, ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Cuma pintunya belum terbuka. Bila pintu tu nak buka? Huh? Ha? Ah, uh, <laughs> bila Ehsan buang air besar? <laughs> <laughs> Banyak kotor lah, cikgu. Betul-betul. Tapi, itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau hmm? biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Huh, oh, aku rasa sebab cacing dalam perut kau pun cokit-cokit tu. <laughs> Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Uou!